Partout bozuami na Amerique, na Afrique, Europe, Oceanie topesi bino ba mbote mingi sans oublier maman na biso Cathy Kapesa place oza ba mbote mes respects à vous maman et maman oyo asimbi makambo ya makusa maman oyo asimbi kolamba maman oyo pena akangi masolo na Etats Unis donc soki osali feti kuna obengi maman Cathy Kapesa te asalela yo service traiter en tout cas nayebi te se ko echoue. Topesi bino mbote mingi mama tolingi yo mingi toza precisement na commune ya Kimbontieke quartier Luebo toye awa na marche ya Siuambanza toye toyeba totala ba differentes sortes ya biloko kaka ndenge emission na biso ya decouverte toye to découvrir toyeba euh, ba biloko elekaka ndenge nini batekaka ndenge nini ba difficultés nini bakutanaka na yango et voilà Ah, tozwami na wenze nini? Toza wenze ya mabanza. Ok, wenze ya mabanza, c'est bon mama. Toni toyeba rama mbisi. Rama mbisi, rama mike 45 000. ya minene 52000 e 53000 soki oteka yango obimisa donc tokokoka kutu te emati to emati makasi donc tokokoka te zone ekola fufu na 3000 moto mpo asomba mbisi akokoka te donc baosomba kaka loso mopiko matembaka etya cako ya imbwa ah, ok mpo namona na mipiko ndenge otandi tandi boya ah, boye combien ana tandi 300 ana tandi 7 a 800 000 fois sikoyo mpo basomba odo pasi Basomba pasi ndenge nini parce que yo dejà okanisi baosomba moko moko donc moto aosombaka mwa moko akepanza na matembe oyo nde ezalaki moto ayeba 3000 ba 4000 donc koteka pasi koteka pasi makasi kosomba pasi eh, na biso donc tokoka te siko ndenge eza boye supposons ke esili te osani na obomba oka lobi na yesu na continue koteka bosiko na osande na bomba ngo soki epoli nga na bomba mbongo ata yo moko obomba obonga ndeti wapi Na bomba lem sous na frigo. Maman tomoni bino ya liboso ya matembele awa. Mbote maman. Mbote papa. Omifiniki boye wenzo ezalaka batonga te bofiniki kaka. Batongi te moto akotongela biso tomonaka ete tokembaka kaka boye na saa moi. Matembele bosombaka yango wapi avant boya kotekela biso boye? Towutaka na ba jardin, ba mai ya njili, ba brasserie, ba nini ncwenge nde toye koteka awa. Sikoyo kowuta nango kuna ti bokoma nango awa bosombaka ndeti mukala na combien? Mikala ezalaki na ba 30 mille ekomi ba 60 mille 70 mille. Ndeti matembele emata par rapport à quoi? Ba kisi oyo batiaka na kati nde yango ekomi cher yango pe bato ebele ba matisi. Soki ba kisi emati bino pe bo. Biso pe tomatisi. Mupiko ezalaki na 300, 200 ekomi na ba 1000 francs, 500 donc bato baya kokosomba te tete nde tokawuka na moyi. neti bato ebele balingaka na bango te matembele elala supposons ke elali yo osala ndeni tozongisa yango kaka na bilanga balona yango hmm. soki elali tozongisi na bamama bilanga balona merci beaucoup mama merci mbote mama tomoni yo awa na wenze ya siwa mbanza ozotekela biso baepice awa euh, boyebisa biso no kilo euh, nini panier ya tomate ekoma combien panier ya tomate papa mama 50 000 Bac na ngo 100.000 donc to koka te 100.000 wana yo mutu oza na franc 50.000 yebisa nga na tomate tomate oyo ndenge eza soki na mesa epice eza te oko teka te mais tomate bac 100 sikoyo yebisa nga na franc 50.000 na kosala ndenge nini soki ba oloba makambo oyo te ah ok donc obi panier 100.000 panier 50 sikoyo ndenge otandi boye combien mupiko ndenge atandi 200 na kokanga 50.000 mukolo nini 200 nde ya tandi boye 200 mama nazo comprendre makambo oyo te bosala bolobela biso mpona biloko esi ekomi ti likolo papa loba ata ata maloba mpo tokoma ata na se mpo tokokoka lisusu te mama tozokoka te toza na bana sikoyo ba epice boye ndeti matungulu mm. esala après combien de temps ebebaka mpo na moi nde botya yango ndenge eza boye ekoki kosala une semaine ya mesa te ebebi nango epoli Matungulu baolekisa so ba engrais chimique soki nini tokoki koloba une semaine c'est trop na mesa ekopola okomi kotandatanda yango tala mipiku na desa na mbongo obimisaki nioso ekei soki mpe ba engrais chimique moto ebebisa so mpe nini biso toyebi te. Namoni mpe awa namoni aubergine aubergine na biso awa boye combien? Aubergine ndenge eza awa tala mesure aubergine oyo aubergine oyo biso toteka yango 500 mopiku na yango na zigda eza na 3000 oyo moyenne oyo Soki ba tie tembe bokende boke ko verifier 3000. Sikoyo neti aubergine boye namona ebeba abeba na yo pamba pamba soki ebebi sikoyo osala nini? Maman na sali kaka perte te soki ebebi na sali perte ekufa ka etelemela kaka awa soki ebebi perte na buaki o tia wapi? Sikoyo wenze oyo namoni presque bino nionso boza ba libanda libanda boye bokotaka na kati te po ba kati place ya pio eza te. Maman ba wenze bisika eza to eza balabala totekaka nde na balabala toza na wenze te soki babengani biso ya sima eza ba ndako ya batu eza na place to tokoki kotonga wenze awa wenze eza to balabala toza na wenze te. Po awa pe bakomi kosala deja operation marche pirate donc bazolongola ba marche pirate nionso bino soki balongoli bino aboke wapi? Tokufi na bana na ndaku biso nde tokokufa soki bameki awa tokokufa yo zela kaka soki papa akotelema ameka kaka kolongola biso nionso na mukongo po tokokufa tokoke wapi? Merci beaucoup maman. Mbote maman. Kombo na yo nani maman? Kombo na nga Monique, maman Monique. Maman Monique, tomoni yo ozo teka dongo dongo. Dongo dongo boye mupiku combien? Dongo dongo oyo mupiku 500 francs. Mupiku ya dongo dongo to tanda na 500 to somba ngo cher. To sombi saki na 70000 mais to tandi na 500. 70000 wana tozui na transport to tie. Tozui na ba tickets ya l'etat tobakisi seke tokomi na 80000 mais totandi na 500 to beneficier eloko te. Na omona awa misusu otandi misusu okati dejà okati wana mutu asombi ou comment? Mutu asombi te nionso kaka toteka. Donc okati bongo po o faciliter ba ba clients na yo? Eh tokati to faciliter ba oyo bazalaka mua presse asombi kaka ake asokoli abandi ba mua kolamba. Dongo dongo nde eza boye ezalaka soki bosombi yango kaka lelo donc faut esila lelo soki elali ebebaka ou comment? Bon dongo dongo ndenge eza boye soki osombi ekosila lelo mosusu mpe ekosila lelo te mais soki elali mpo ebeba esala au moins 5 jours mpo ebeba. Ah, là c'est bon 5 jours donc après 5 jours nde ekobeba. Ok merci beaucoup mama. Mabanza. Faut alia possibilite eza te o makoso 1000 francs moto wana posa olia 1000 francs faut alia possibilite eza te tokosala kobona po souvent namonaka batiaka bakilo hein baoteka bakilo me yo namoni ozo facilité yo okatikati otie mipiku euh, sikoyo soki obiki okata te soso boye okata no totia mibimba esombama te te esombama me tosala sikoyo boye moto ana mposa ya 1500 kolia te folia Yango mwana na kata boye. Donc euh, si je comprends bien osalaka boye pour faciliter mwana nyonso ya Congo mutu nyonso alia. Hmm, OK. Oyo na mona boye nini? Ngulu mama. Wana ngulu mutu ya ngulu. A part soso nde bokata bokata ape ngulu. Hmm, tokata ape ngulu. Totandi mipiku 1000 francs. Ngulu bokata boye bosomba ya mobimba bino mo bokati? Eh, tosomba ya mobimba. Tosomba ya mobimba ba carton. Bakateli kateli biso na chambre froide. Toye toye otanda na ba kilo pe tozo teka. Na mona biloko ebele awa. Oyo nini mama? Oyo na moni ya mikongo. Mikongo boteka yango pe ya kilo te, yango pe boteka ya moko moko kaka. Eh moko moko kilo pe se yango nini natekaka. Mais moko moko pe natekaka pona facilite kaka. Nde mona ba soso na ba cuisse. Donc si je comprends bien na mesa oyo nionso mutu aluka ezali. Ah ouais. Koto na omona euh mabumu kuna na moni mipanzi awa na moni foie Donc euh, okendaka kosomba nyonso esika moko to osombaka ndambu ndambu? Te, nasombaka nyonso esika moko. Nakoti na chambre froide, nasombi nyonso tumba moko esika moko, nabimi. Okay. Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. est ya kolamba kitoko na états-unis d'amérique katika pesa aigle toujours service traiteur à qualité tokos pour toutes vos réservations contactez maman katika pesa pour vos cérémonies réceptions manifestations vos fêtes de mariage vos fêtes d'anniversaire graduation barbecue événements, même les conférences. Service traitière, Cathy Capessa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Bidon mafuta ya 25 litres eza combien maman? Bidon mafuta ekomi na 62.000, 63, ça depend kaka ndenge ekoteli. E arrivaka pe osombi mafuta boye nango ba clients baosepela na bango nango te? Ezalaka nango, ezalaka nango mosusu alobi eza solo, mosusu alobi eza mokusa, bakomi kokima po eza mabe. Yo moko place osombaka ezalaka possible te omeka yango nanu yo moko oyeba eza ya bien to mabe To yo osombaka kaka bongo, nasomba kaka soki eza ya bien ya bien, soki mpe eza ya mabe mabe. Mpo na nini te? Tomekaka, okoki komeka ata 10 bidon, omeki mpo oyeba bidon eza kitoko mpo osomba. Okay, sikoyo Vitalo boye combien? Vitalo totie lokola 2400. Bongo bidon ya 20 litres combien kasi ya mafuta? Na moni awa. Nde mafuta yango ezalaka periodique to kutu periodique to ezalaka ntango nyonso mafuta oyo to eza na ba temps mosusu mpe elimwaka? Lokola na elanga eyaka mpenza mingi te mais na mbula ekoki oya na yango mais emataka mpo ba commerçants ba Bato oyo bakataka bilanga bamataka mpenza te, bakimaka moselulu, sino te bakokwea. Yango esalaka ke mafuta ya mbila emata. Emataka nde na mbula? Ee, emataka na mbula. Mais na elanga, lokola etelaka mpenza te, ekitaka na yango, mais ezalaka mpenza mpenza te. Tomoni wana wenze na biso ozoteka eh, donc na pondu na ndunda eh? Eh, na ngai ngai na ngai lisusu 1000 francs 1500 Ebongo mpiko ya ndunda combien? Ndunda 500 1000 francs. Ndeti boye toza na mbula ndunda 500 ngo namoni moke boye. Kasi emonana te mbula ebomi biloko eza te toniokwama. Ndunda emonana souvent na temps nini? Na elanga. Na elanga monene ba six heures mua ndunda emonani na nsele matiti na matiti tokende eza te patre mosala mpe eza te. Donc e arriva mpe oke somba ndunda boye okende kosomba ndunda mpe okuti yango te osombi na eloko mosusu? Ee soki okuti te osomba pondu osombi ndembi osombi nyonso kaka oyo omona yango yango wana yo osomba. Sikoyo mopepe ya pondu boye combien? 1000 fois 2000 1500. ça doit prix nyonso ya pondo ah, ezali mpo biso mpe tomati mpo dollar mpe eza ya komata il fallait ekita ekita te yango ezomata fufu 3000 masangu 2000 moya kosala eza te obinga ngai bokombe 500 500 300 Donc nganga ezala ka 500 à 300 ya prix mususu ezala te. Eza te ka 500 à 300. Si je comprends bien oyo toza na periode ya ngai ngai. Eh mais emonana pe te. Nini ezo sala ke ba biloko yango emonanaka te? Parce que mbula ezo beta. Eh mbula eleki makasi. Ah mbula soki ebeta mingi biloko pe emonanaka te. Eh emonanaka te, emonanaka na elanga. Merci maman. Merci yaya. mbote mama ya biso ngai ngai ngai ngai 300 300 wana kuna 300 ya de oyo akaita akaita mbote mama kombo na onani mama mama efragi mama efragi tomoni oyo na mesa misili ozoteka misili mompiko ya misili boye combien Papa maman ya misili oyo tobanda osomba yango sengisa mopiko ya misili oyo bakomi kotekela biso ti na mili sengisa ndenge eza boye sikoyo tosala ndeni Nini esali ke bakoma kotekela bino na 1500? toyeba te balobi oyo transport na nini oyo na na mbula ezobeta te na bato oyo nde baokale bango kuna moye bakota su zamba eza te moto akomi kobanga kokota zamba Misili yango euta eutaka precisement eutaka wapi? na nini oyo plateau bateke Misili euta na plateau bateke. Sikoyo ezo ya te po kuna nini batu bazo bazo boma batu. Oyo batu bazo kufa kuna moyen ba kota sous zando eza te bazo banga pona ko buka biloko yango ba matisi bocha ya misili. Yango nde esali que po misili ekoma pasi parce que ezo ya te ba transport na ngo emati. Eeh yango wana misili ezo ya te transport emati na batu po ba kota zamba ba buka biloko oyo bazo banga. Oyo nde combien? 500. Et bon oyo? 300. Kana bando mona banguba oke ka kosombi mbamo banikeli yo siko système oyo avantage nango ezali Bon avantage nde ekoma konika na machine maboko pasi. Yango osombi banikeli yo kaka kuna yo obandi kokanga. Donc euh, soki osombi yango bongo ovandisi yango peut-etre après deux jours oza mak ozwi makasi ya kokanga yango te ebeba? Te ebebaka te nguba ata un mois na cantine ebebaka te. Soki ba niki na machine bo dire nango eko sala ata un mois? Ebeba te. Ebeba te donc oko kanga kaka? Oko kanga kaka oko kanga kaka ebeba te. E arrivaka pe osombi nguba boye ewumeli na mesa pe ebebi? Ebeba soki batie na nguba ya ko pola batie na ba poussière ya ma po ekawuka yango wana ebebaka mais soki eza kaka nguba normal ebebaka te. Nguba yango sikoyo ndeti na periode oyo ezo monana to ezo monana te? Yaya wana declaration tolembi kolemba na tuni na nguba pe wutaka na nzela avion po nguba kopo ya nguba ekomi 2000 francs yo ozo sombi 2000 oniki ti ekoma awa ekoma kopo ya nguba ekoma ba 3000 ta difference na nguba biloko ezali ba 800 francs kopo ya nguba tozo somba na 800 mais kopo ya nguba lelo tokomi kosomba yango kopo ya nguba lelo 2100 ya kowelela pe ya bitumba sikoyo nguba pe eyaka na nzela avion? Sikoyo nde toloba loseke nguba eza ya komata makasi? Nguba eza ya komata makasi mpe emonana te. Ba periode nionso ba ba ba ba annee nionso na ba periode oyo ebungaka to kaka ya tour oyo nde eleki? Bon ebungaka na ngo emataka na ngo mais difference emataka suka suka ba 1300 mais ba 2100 oyo na mbula oyo nde kaka ekomi ko bango ekomi 2100 kaka mbula oyo nde. D'accord merci beaucoup maman. Kombo no nani mama? Mami, Mima. Mama Mami. Oui. Toni toyeba, saki ya makala ekomi combien? 52 mille. Emati to ekiti? Emati makasi tokoka kutu te. Auparavant ezalaki combien avant ekoma tina ba 52 mille? Tozalaki na ba 27, 28 ti ndenge ekomi 52 mille. Euti na ba 27, 28 mille directement ekomi na 52 mille. Hmm. Ekomi nini esali ke ekoma 52000? Nayebi te, to comprendre te biloko emati mbala moko. Dollar. Dollar pe emati makasi. Donc dollar nde esali ke makala pe ekoma na ba 52000. Toi na posaka ke kita. Ezonga ndenge tozalaki. Sikoyo na tuni, makala yango ezalaka kaka sorte moko ou comment? Ba sorte eza ebele. Nde na oteka boye zamba, mikwati aya na 60000. Neti oyo oyo nini oyo makala nini. Oyo zamba toza na trois sortes ya makala. Na trois sortes wana nini ezalaka bien makasi. Bon mikwach ezalaka bien mais matis oyo nde makasi na 60 mille sans compter porteur. Soki osombi mikwati na porteur tout tout là esalaka ba combien? 65 mille. Je pense yo pe o beneficiaka quand meme. Ezo kata mbongo makasi eboma. Maman osali combien de temps na musala oyo? Hey, nakolisi bana bamosusu bazwi deya ba diplome, misala eza te kala mombunga makala. Nawumeli makasi. Umeli ba bane kutu oyeba esu te. Ya moyen changer mombungu eza te. Yango Ata emati ekomi combien lokola deja omesana na mombungu na yo donc yango olingaka noko yango. Yango kaka moyen changer eza te. D'accord maman. Siko mupiku boye combien? 1000 francs. Mupiku boye 1000 francs. Donc mupiku ezalaka 1000 francs. 1000 fois totiaka 1000 fois 2000 parce que eza omata makasi kaka na 5 eza esu te eza te moye toteka yango eza te toboma yango deja mbote mama omona bino nani mama ngai komona ngai mama therese mama therese boza bien je crois hmm, na bien makasi moni wawa ozoteka bamadesu badifférente sorte ya madesu oyo namoni 2000 Oyo kuna na moni 3000 oyo 2600 3300 donc 2000 3300 lisusu mpo nini madesu na madesu eza na prix na yango eza selon ndenge tozosombela madesu nde eza ya komata eloko ezopesa madesu mpasi eza nde dollar dollar eza monte bazobeta madesu na to ya eh, 23 soki oza na sasi batie sa 50 dollars ozofuta na to ya 23 wana na nini ya dollars mais sikoyo eloko ezoboma biso normalement eza nde dollars mpo na madesu ezalaka heure mosusu babakisi mwa 10 dollars likolo mais ezopesa mwa pasi seke euh, ma, madesu esombama na franc te kaka na dollars tosombaka na franc mais babetaka na to na dollars bosomba na franc mais baobeta to ya dollars Maman osali combien de temps na musala yango? Naza na 15 ans. 15 ans dejà. Ya riva po osombi madesu boye ewumeli esali ata ba 3 mois etekama te? Te 3 mois c'est beaucoup. 3 mois ebele hein. Sikoyo na ba madesu oyo nionso nini ezalaka bien? Madesu ya bilibili ezalaka bien, soda pe ezalaka bien, milayi pe ezalaka bien mais cher nde ezoleka. Mutu na mutu asomba madesu oyo alingaka. Soki alingaka ya soda asombi ya soda. Bongo nde. Alingi soda asombi, alingi milayi asombi, pembe azui. Namoni yo pe na ba loso awa. Namoni pe ba trois sortes ya loso. Oyo loso nini, oyo nini, wana nini? Oyo makoma, oyo estra, oyo lion. Namoni yango pe ba prix differents. Eh, selon ndenge tozosombela makomo ozosomba prix ya likolo lion elandi estra elandi balandi tozocontinue toujours na émission na bino ya découverte a ah, to esika bazoteka safu ah, mbote komonona mona mamati mamati tomoni yo awa ozoteka basafu awa safu yango boye mopiku combien simi Hein? Combien ya safu? Nana mupiko 2000 na 1000 fois 500. 2000 1000 francs 500. Siko oyo oh, toza na periode ya safu? Eh, periode ya safu. Mupiko fe bandaka na 2000. Eh, te eza mboka ndenge ke bleu eza ya mata. Na to tse 2000. Ni bosomba yango na bani basaki na ba panier. Bosomba yango na ba ba filet. Oui. Sali combien de temps na musala? Nasali 20 ans na commerce. 20 ans déjà. Oza na experience ya makasi na musala na yo ya safu. Na experience makasi. Yango wana ata emati donc mo otika yango esali. Na otika nde emission na tiki bana ba vivre nde. Na na bana ba olia ba otanga fo na teka ka po tozala na bana. Ekoma ata na ba periode mosusu safu pe emonana pe te. Eh nako changer na methode mususu. Soki emonana te o changer eloko mususu ya koteka. Ah. Merci beaucoup ma. Ça va. Toza toujours wana to continuer toye na mesa ndeko na biso azoteka fufu mbote mbote mama kombo na onani grace tomoni oyo ozoteka fufu tomoni ekolo ya fufu awa na 2000 ekolo fufu ekomi na 2000 parce que bamama baosomba asaki ya fufu chere Sac ya faux ekomi na combien? Ekomi na 250000 eye keba 300000. Sac ya faux eke 300000 francs. Ndeti kolo maman bimi abanda tango ake luka fufu nayebi te soki amoni yango dejà parce que ekomi pasi yango wana emataka e continue komata. Donc ekomi pe ko arriver que mutu ake luka fufu amoni yango pe te azo zonga? Eh azongi na mbongo amoni yango te. Sikoyo sac ya masangu combien? Sac ya masangu eke plus de 500000 eh. Po ekoya masangu 2500 ezali na 1000 francs emati na 2500. Likolo ya masangu 2500 francs. Sac ya masangu eke na ba 500000 francs. Oza na ba 300 et quelques. Sikoyo arriva pe bosombi masangu boye masangu yango pe ebebi na. Ebebi ko esa ba mbuma na sac koteka pe eza te ebebi po obomi pe mbu. Soki bosombi bonikaka nionso mbala moko? Ee fo onika nionso mbala moko totie na depot tokoma obimisa ndambu ndambu toteka. Et arriva pe ebebi donc bosali pe perte. Ebebi ezui pe mayi ba mbuma wana tobuaki yango. Osali combien de temps na koteka fufu? nga atikela ma mère mama asali plus de 10 ans mais nga nde toya koteke tosunga ye mpe kaka ba 10 ans wana nde mama asali depuis mama abanda yo mpe oyaka otekaka na sunga ye natekaka ye ba dimanche so ake église so ake somba fufu ndeti boye ake somba fufu nga na otekela ye conseil nini opesa bandeko basi lokola yo o peut-être mama akoyebisa ye kende na coin tekela nga fufu oyo balingaka te nini conseil nini opesa Eh, basunga ba mama, ba mama baza ba nzamba se. Po tolia pe ka a totangi na mbonga fufu oyo, tosemaka nyonso na mbonga fufu o. Oh. Na sisi classe na mbonga fufu. Oh. Siko so mama tindi okete ko boye eza ka passe na bino. Po ba mama bakomi da mikolo. Fo sunga bango omona nzoto elembi avant na ndako ka osungeka. Nga pe so mama tinga e eh, mona boya na nga. Na lembi na okeva na na wenze te ko wenze ko teke zate mais na ya ka po aza mama. bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso ya la découverte euh, bino moko bomoni tolakisi bino ba différentes sortes ya biloko ba prix ya biloko ndenge ezotekama ba marché na ba biloko mosusu ndenge mati na ba difficulté bamama bakutanaka na yango après avoir kosomba ba biloko to mpe koteka biso oyo na bino tokomi na suka en tout cas bokota bokota ebele bosabone na chaîne na biso ya kati kapesa tv bokota ebele bosabone vraiment bosabone massivement bosabone Euh, tolingi bino mingi je pense tokokutana bino na émission ya mbala nsima elongo na ndeko na biso jonas munganga oyo asimbaki biso euh, koto ya bilili euh, biso na bino vraiment mbala nsima tolingi bino mingi merci beaucoup Purchase your tracks today. katika pesa tv katika pesa service traiteur chef katika pesa na Purchase etats-unis your tracks today.